Bueno, ba, bi aste luze pasata gero bideoekin gabe, hemen ator berriz, beste bideo batekin. Oin dela aste batzuk, en segitzen duten kanal baten ikusi nun bideo batek, esperientzia pertsonal bat gogorara zizten. Handik egun batzuta, atortxurrok ekosare sozialetan zabaldu zuten bideoi eta beste batzuk zure atortxu traolarekin. Itz egiten didazu, baina ezin dizut Eta bide horiek ikusi da, ba, berriz ere, nire esperientzia horri bueltak ematen jarri nintzen. Eta, bueno, ba, pentsatu dut, nik ere, nire atortxu esperientzia zuekin konpartitzea. Oain dela urte batzuk, e, eh, nile joan ikasten nahi nintzenen, Bilbon bizi nintzen, pixu konpartitu baten, beste zortzi pertsonakin, bai, behatzi pertsona bizi ginen pixu baten, eta oso ondo. Eta bueno, gau baten, ba, mundu guztiaia oientze honen, eta ni justo oheratzen nahi nintzenen, Ba, hoxe, hoia esartzen nahi nitzala entzun nun norbaitek atea oso oso oso fuerte jotze zula, pum pum pum pum pum pum. Izutu nitzan, pentsatu nun suteren bat zegoela edo zerbait gertatu zala edifizion eta guri abixatzea zeto zela, orduan korrika jo nitzan atea irikitzea, eta eskua manilan neukanian, atearen beste aldetik entzun nun, polizia, abran la puerta. Irikin e, lurrea bota ninduten, etzanda, bota buruan, eta bueno, juntzian sartzen, sartzen, sartzen, etxe guzti hartu zuten arte, norbait atxilotzera zentozen, naiz eta ordun oraindik ez etziguten esan zeinen bilazeto zen, bueno, pixukide bat eraman zuten. Ja etxera sartu zianean eta gutxi gora bera dena kontrolatuta zeukatenean, pixuko neska guztiak gela baten jarri gintuzten, nik eta beste bate konpartitzen genuen gelan, eta mutilak beste leku baten. Han egon ginean, ordu batzutan zehar, ba, bueno, miatzen zuten bitartean eta dena behiratzen zuten bitarten. Eta momentu baten, derrepente, atortxurrokeko amargarren urte hurreneko abestia entzun zen. Elkarri behiratu genio flipatuta, ez genulako ulertzen musikan undik zetorren, polizia batek mobila hartu zuen arte. Mobileko tono bezala zeukan jarrita, ator txurrok amarreko abestia. Gau hortatikan gauza asko horatzen ditut, baino, hoi detaile hoi izan zen, ba, bereziki mina eman zitena. Pila bat gustatzen zitzaitena bestia zen. Hoi eta gero temporada luze baten egon itzan abestia entzun gabe, ez balin bazan behintzat irratin jartzen zutelako eta kasualidadez entzuten nula, ze entzuten un bakoitzian gau hartako sentsazio guztik etortze zitzaizkiten berriz eta kabreatuta, minduta eta asarre bukatzen nun. Abestia hoi entzuten duten bakoitzen, barruan sentitzen duten guzti hoi da nere ustez atortxurrok zergatik dan beharrezkoa ondoen definitzen duna. Zergatik dan beharrezkoa atortxurrok, zergatik handan beharrezkoa alde egun guztia egitea gure ondotik indarrez eraman zituzten horiek berriz etxera ekartzeko. Eta horregatikan, aipatu ditudan bideo guztioiek ikusitakoan, ba, gogoratu zaita udena, eta bueno, pentsatu dut interesgarria izan zitekeela konpartitzea. Aprobetsatzen dut musio handi bat bialtzeko gara hartan pixuki den nitun lagun guztiri, espero ez molestatu izana hau kontatzea, Eta hausia da dena, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengo arte. Aio!